kamera mnie nie, un, nie ujmuje. Pro, proszę tutaj mi zrobić dobry... No dobry, kurde, kurde. Nie przeklinaj, bo mamusia się dowie. No nic z tego. Mm, no dobra, mm, to zaczyna... Aaaa, ptaki! Cześć moi kochani, ja jestem mm, Zbychu. Ja... ja jestem Zbychu. No, no i dziś e, przedstawię Wam fenomenalny po pomysł, a, a nawet dwa pomysły na fidget spinnera. Powiedzcie, każdy gimbaza ma mm, fidget spinnera, no i ja go też mam, ale moje są wyjątkowe, bo wiecie, ja lubię sobie kręcić na fidget spinnera. No i dziś pokażę wam taki, pokażę wam dwa filmy fenomenalne pomysły na fidget spinnera. Zostańcie i oglądajcie. Jeżeli chcecie więcej odcinków ze Zbychem, to, to zostawcie ptaki! Ptaki! To zostawcie łapkę w górę. A przejdźmy do moich fenomenalnych pomysłów. Do a więc już jestem na miejscu pracy. No i co, e, zrobię sobie, zrobimy spinnera, jak mówiłam w gimbazie, to mają ten nożyczki, tasmę, y, tam bibułę, y, no ołówki tam, te różne takie, y, no tutaj się pojawią zaraz kokardki, typę, to tam użyjcie do tego, co jest tam w wideo. No i w ogóle to będzie taki spinner, to będzie sątał. To się, taki na przykład, jak się ma z gumką, to się robią takie śmieci. No i będziecie mogli sprzątać ten rewelacyjny spinner, posprząta za was nawet pokój, a nawet kibelek. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nie jest kieroś bardzo gruby, to, to jeżeli grudy, gru, w sensie, no wiecie, bo czasami są takie bardzo, bardzo syfiaste. O, tutaj macie już rezultat, bo bardzo szybko to zrobiłem. Więc jest to super szybki. No i to jest taki spinner i on sobie tak się, to się prezentuje jest on e, cezawnie zrobiony. E, w gimbaze żadnego takiego nie mają. Oni się śmieją z tego, że mam takie super spiny. No i oni są. Ale ja to wiem, że oni zazdroszczą, bo oni takich spinerów wykonać nie umią. Ale ja z moimi widzami się podzielam. No i on tutaj właśnie z bo sprząta, tak mówiłam bibułę. No ale to nie wszystko w tym materiale. Oprócz tego mamy kolejną ściutkę. Musimy mieć y, innego spinnera, bo ten drugi jest jako sprzątaczka. Ja, ja posiadam osobiście 20 ze spinnerów, no a to jest taki jeden, taki przykładowy, taki zielony, bo on jest zielony. Y, o, przepraszam, granatowy to... Nie! Jaki to kolor? Nie, nie, czekajcie. Nie wiem jaki to kolor, ale pożyczy, na pewno sprzedać są te rzeczy, które się pojawią tutaj pięknie na tej e, małej e, urodziwej takiej wideo. No i będziemy zaraz e, robić sobie ten, tego spinnera. No i jak widzicie taki właśnie, będzie taki kolor, kolorowy, kolorowy. No, no i będzie mieć taki o, cudowny, widzicie. <laughs> O, aż mnie przekstiło. Mm widzicie, a to, to jest taki piękny spinner, no, on jest kolorowy i nikt takiego w nim bazy nie ma. Powiem wam szczerze, że dziewczyny mi zazdrosą i powiedziały, że pójdę z jedną na randkę za takiego spinela, rozumiecie? To, to jest po prostu jakieś cudowne. A, skończyło się wideo, to przejdźmy do już normalnego punktu. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego super filmiku. Jeżeli chcecie więcej filmików ze mną, to tam załapkujcie i w ogóle. No i sobie wykorzystajcie te super sposoby, bo naprawdę się opyla. W ogóle to... Edzo! Debilu! Zatrzymałeś mój pojazd. Pojazd przeszłości. Pojazd szukam swojego dżemu. Kurde, Edward nie wie, gdzie jest lodówka? Lodówka jest w lodówce, kurde. Ja tutaj nagrywam odcinek z fidget spinnerami. A ty wszystko niszczysz. Idź mi stąd, bo nie umiem y, cofać y, w z tych y, takich niezbyt dobrych scen. No, a ja znalazłam swój dżem. To jest mój dżem taki wiśniowy. I powiem wam szczerze, że nie wiem szczególnie zrobiony. Przeczytamy skład. Dispospora sodu, aloes, yerba mate, 0,00% wiśni. Zamknij się, kudy Edson, jesteś wszystko, idź mi stąd! Gdzie jest mój zeb? tutaj. Zbychu! E, no bo... Przepraszam, Kate, ale ja nagrywałam jest odcinek. Pozbawiła się dotykać kamery i nagrywam o spinerach, ale ten debil mi przeszkodził. Możesz mi stąd wyjść, bo chcę nagrać ziemniaczka, a nie twoje fidget spinery. Idź mi stąd natychmiast. Idę zagrać w niebieskiego wieloryba, nigdy mnie już nie spotkasz. What's it, Brian?